right kale um, bw'obanga ogwa mu ttuluba lino mbadde nkusaba ove mu banno odde sayidi wano e, mubawe sipeesi bonna badde sayidi wano nja kubabuulira ekyokkola mukiwulidde obusajja obumpi mm, obusajja obumpi mudde sayidi wano tebubalinnya nno e, mudde sayidi wano uh, um, obukyalo obulina emputtu mubugira nno bulina entondo zamaanyi eh, muleke buyitewo budesaidi wano gwe jangu dasaidi wano um, obusajja obwentondo bunyiganyiga nno eh, mubukwate bulungi nammwe mudesaidi wano mudesaidi wano obuvubuka bwokusala amaroodi ye nga bukoze obunyama mudesaidi eri muwespeesi gudde esayidi awo ah, bamami bafe abaababulwa omuzigo ah, mubawe sipaesi bamami bambi mubakwate kompolampola bajje batuule wano ku sayidi banange ekifuba kikulinga krimu wa kijanjalo kya nambaale mami eh, mutuulire awo um, obuwala obwempumi muje vaayo bulina emputu vaayo vaayo jangu otuule wano jangu wano yanguwa ah, mpozi n'abasembayo bamidibo bakuno bamidibo bakuno nga muli bangi bulala mwanguwe mwangwe mudde wano saidi nabasitamiza obutama bulinga obutafaali bwa ddole mudde wano ee eh, mudde awo otyo kati kambabulire ekyokukola tetubalaba mu mwaka bbiri abiri mu esatu tetubalaba mu mwaka bbiri abiri mu esatu tetubalaba mu mwaka 2023 tetubalaba mu mwaka 2023 nadiba naawe wadiba n'oli yadiba ffenna twadiba olw'olunkulu lwaffe obutagambwako n'obutaviibwako kaffe twabulwatwala ffenna twadiba naye ate byonna tebyagaana kubanga mu bbaala akabisi katwasa oluvannyuma lwakizuula nti bwaguuga zammwe zakukula woofiisi zammwe bazitadde wankulukuku mugende muno ne yunifoomu zammwe n'obubonero bamidibo bakuno kkiriza oba gaana gwe muwala jjana ogwo omusawo gw'ozunga nagwo mu kibuga gukumenyera bwereere temuliimu yadde empeke y'olwataano nze nkubuulidde temuliimu yadde empeke y'olwataano osigazaamu ka transporti kakuzza wammwe ne bwona akalambala oddamu ne bwona asiba enkota y'ebbeere n'okikinazooti obwenyi temuliimu yadde empeke y'olwataano oli mwavu muzibu kalambala mpola nze nkubuulidde nno baspeataya bakiyambi mwana buno bunalwewuuba buno busaidi dish obuva bwebbali olwaleero njagala kukutegeeza kintu kimu nti weewujja empola tewali musajja agenda kukwagala nga bw'ayagala mukyala wo oweewaka tewali musajja agenda kukwagala nga bw'ayagala mukyala wo oweewaka mukikinale empola tewali musajja agenda kukwagala nga bw'ayagala mukyala wo oweewaka mukiwulidde olunaku lwange luntambulidde bulungi simanyi oba ku sediemu lubatambulidde lutya ate nga saagala kumanya oba lukutambulidde bulungi oba bubi ogwo si musango gwange n'olwensonga eyo mwetetenkanye kakati nzize nate okushoka esinga obugalo bwange kubanga mpulidde bingi ebyogero wano ku njegoyego za tikitoka nti obugalo bwange bwankona obugalo bwasiriira saagala kummanyiira temunki kinalako nnyo ndi musajja wa kitiibwa nnyo ate mwenna wano tewali yalyangulidde muzigo gwange gwe neesaaba ekyokubiri amakanda mugateeka ennyo ku feesi yange justi muli jealous siddangayo okuwulira omuntu yenna ajja nnyinyampira nga mpoleza omuzigo nga bwegumba budde obugalo si mmwe mugungulira naddala buno obunyampanyampa buno bubeera mu nsi ki gundi kata uh, uh, mo okumma